جديده من قناه سين gaming انا شباب هنلعب لعبه ماينكرافت زي ما انتم شايفين وطبعا هتسالوني انت ليه مش في سلسله سي craft زي الاول كنت بتخشها وكده هقول لكم ان للاسف للاسف الشديد سلسله سي craft ضاعت لان للاسف عملت سوفت وير اوكي شباب آه مش عارف الصراحه هنعمل إيه يا شباب يعني بعد ما عملت software للتليفون خلاص السلسله ضاعت فهنبدا من السلسله من اول وجديد حرام والله كل اللي انا عملته البيت راح وال المحل المحل راح وال lobby ال lobby انا قعدت فيه يجي ثلاث ساعات او اكتر بعمله فتعبت فيه حرام كل وقت يروح ولا انت رايك يا عم خنزر تعالى بس راح فين تعالى اوكي شباب خلينا نبدا السلسله الجديده وان شاء الله نعمل فيها زي اللي عملنا في الاول واحسن كمان فا اوكي خلينا بس ندرس اوكي شباب خلينا نبدا السلسله مثلا انا شفت كم خروف هنا ولا حاجه كده خلاص اوكي شباب خلينا نكمل آه، او اجاوب الخروف خد جواب طب انا بموتك وانت منزل راسك يا قليل الادب قليل الادب الكشف خلينا نكمل لقيت الخروف التاني الكشف زي ما انتم شايفين جمعت اربع صفات مش فاهم فيه لاج ليه اوكي وشفت انا دي المفروض صحراء يعني ويا رب يا رب يكون في معبد الصحراء ولا في حاجات لان احنا لسه في البدايه ومعناش اي حاجه فا اوكي خلفين تاني فكك منها دلوقتي في معبد محدش بيحب يقعد في المستنقع اصلا كده كده فا اوكي تمام حصان الله اكبر الله بس ثانية مش سادل اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي كشف هروح ادور على معبد وارجع بشهر لقيت المعبد الله اكبر الله يخرب بيت كده والله بالحظ شباب ثانية خلينا بس نخش كده تمام طيب اللي الجاي بقى ثانية بقى كده دلوقتي الأول الشباب هعمل لي اه هعمل لي آه، pickaxe واسمه دوت سرير سرير عشان انام عليه بعد كده ابتدى ننزل بقى عشان مش عارف هو انا مش عارف اتكلم ما علينا عشان ننزل نشوف ال chestات اللي موجوده ويا رب نلاقي حاجة. يا رب نلاقي diamond ونلاقي حاجات حلوه يعني اوكي تمام كده كفايه كفايه كفايه هو اصلا يضرب بالظبط اوكي تمام تمام تمام تمام تمام تمام اعمل الكرافتنج تيبل اوكي نحطها هنا تمام كده كده لا ثانيه كده نحط ده ثانية الغباء ده يا لهوي على الذكاء اللي انا فيه يا لهوي لا لا لا ثانية نعمل كده نعمل كده ونجيب ده تمام تمام كده كده الشباب اوكي كده شباب احنا كويسين جدا خلينا ننام بقى على السريع ونصحى نخش على المعبد على السريع يلا بينا اوكي هات بقى البتاع بتاعي وانا بشيلك عشان تتحط تاني ده إيه الغباء ده اوكي اوكي مش مهم مش مهم هات ديت تمام اوكي يلا بينا آه اوكي ده في مكان من هنا اوكي تمام حلو اوكي شباب خلينا نجيب يوه يا ليوي كنت اموت كسر دي بقى ايوه حاطين لي تحت TNT انت موتوني اوكي بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نلاقي حاجه عدله يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم يب ايه ده طب شين دوت كده نفتح كده اوه امرالد من البدايه الله اكبر اوكي شباب زي ما انتم شايفين اخذنا من اول تشيست الثاني اوه diamond <laughs> diamond يا شباب الله اكبر ال chest الثالث بسم الله الرحمن الرحيم اوكي جولدن ابل يا حبيبي بابا بابا با. اوكي اخر chest اخر chest يا رب يا رب يا رب يا رب اشوف في اخر chest مثلا نلاقي كتاب تطوير نلاقي طيب diamond تاني زي ما رينا وبعد تلاتة اتنين واحد اوكي اوكي اوكي حلو ماشي جميل على الاقل لقينا دراع للحصان عشان لما نيجي نركبه طب احنا دلوقتي هنطلع ازاي اه تمام في في رمل اوكي تمام حلو آه، المفروض آه من هنا اهوت يبقى نجيب ديت كده مكان ديت نحطها كده تمام واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة okay. زي ما انتوا شايفين إن احنا طلعنا فين بقى المخرج المفروض من هنا يبقى في سلم موجود يمين لأ من هنا اه تمام لقيته اه ثانية مقفول المكان ده ما كان مفتوح ده مفتوح ده طالما في نور اوكي تمام مفتوح اوكي حلو جدا الكشاف زي ما انتم شايفين طلعنا كده لقينا اول معبد وكان حظنا حلو لقينا فيه diamond وحاجات اسطوريه لقينا emerald كيف حلو جدا اللي انت رايك بقى طب خدي بس خدي مش بتكلم انا والشاب بتطنشني عايزين نحط subscribe متخ... ده هي تلعن اليوم الاسود اللي شفناك فيه يا شباب حطوا subscribe ما تردوش عليا عيب كده يا شباب والله ما ينفعش كده ماشي ما علينا مش عارف والله يا شباب مش عارف الصراحه انا مش لاقي مكان عايز ادور على قريه او اي حاجه نستفيد منها لان احنا مش هنفضل ماشيين كده مش لاقيين حاجه اوكي يا شباب زي ما انتم شايفين وانا بدور لقيت المكان دوت كده فاللي هو بتاع النظر دوت ف شكله شكله وش فقر عليهم ما علينا آه، آه، آه. فخلينا لقيت حاجات هنا واتش خلينا ناخدها اوكي وبسجن كمان حلو جدا تاني كمان نقدر نعملنا gold من دوت كمان فا اوكي جميل مع السلامة بقى انا هروح اشوف اكمل طريقة يا شباب خلينا نكمل الصراحة انا مش عارف شباب هلاقي قرية ولا لأ بس أه، هحاول يعني هحاول قدامي كده بتاع خمس دقايق كده هحاول ملقتش خلاص بقى شباب ف خلينا نروح تمام بدور يا شباب مش لاقي حاجة والله اما انا تعبت بقى آه. تعبت اوه قرية الله أكبر الله أكبر أخيرا يا شباب لقينا قرية اه يا ريت يا شباب بقالي كتير جدا بدور تعبت يا شباب خلاص اخيرا اخيرا لقينا القريه يا شباب اوكي خلينا كده نشوف رخم خلينا شباب نشوف فيها حاجة ولا لأ اوكي اوكي شباب خلينا نشوف في هنا سرير اوكي تمام ولا هات السرير لا انا عايز سرير ابيض فخليه شوية اكل خلينا ناخدهم بالمرة معانا اوكي تمام تمام تمام تمام تمام تمام كده اخدنا كله تمام خلينا ناخد دول كمان متشكرين يا قرويين. ايه ده طب الدنيا بتشتي خلينا نروح ننام كده في السرير دوت كده ينفع ننام هو الليل لسه مجيش بس الدنيا بتشتي تمام تمام ازيك يا كرم اوكي مش شايف اي حاجه ممكن انا يكون في chest؟ اوه chest. الله اكبر الله اكبر اكل ودروع الله اكبر أه، ايه ده خلينا نلبس ده وده ارمي بقى دول كده كده مش عايزهم فعادي اوكي تمام فين اخلينا اكل تاني اوكي تمام تمام تمام تمام والله لا يلا كرمين مظبطيني والله العظيم الله اكبر شكرا متشكرين اوكي اوكي تمام يا شباب آه متهيألي المكان ده بيبقى فيه كمان chest ولا ولا لا اوه ده فيه مكتبه اوكي اوكي تمام يعني اكيد في قروي هنا آه قروي آه مصحف من غير قصدي والله العظيم من غير قصدي يا اخي سامحني سامحني سامحني شكرا شكرا والله انت طيب يا ابني والله انت عسل والله انك عسل اوكي انا حاجات اسطوريه نوت أه... طب اشمعنى انتوا نمتوا طيب خدوني انام معاكم اه والله لا نايم اهو المفروض ايه ده والله انا نام بس انا ثانيه خد السرير يا زكي يا زكي احسن يسرقوا مني ولا حرام يالا حرامي يسرقوا السرير حراميه كرويين حرامية هنا المفروض بيبقى في chest الشباب اوكي رب اوكي اوكي اوكي اوكي في حاجات اسطورية جدا حلو حلو اوكي اما نشوف لو في حاجة تانية كمان هنا هوت يا رب يا رب كشف خلينا نكمل يا دي مش عارف الصراحة يعني بس ماشي ما علينا مش فارقة معايا تمام اوكي إيه مفيش اكيد chest هنا مفيش مش عيب هنا المفروض بيبقى فيه يا رب نلاقي حاجة تانية اوكي حلو حلو حلو جدا الشنطة اتملت يعني اكتر من كده مش عارف ايه اوكي اوكي تمام أه هدخل ازاي هنا انت كراوي اوه هنا كمان في تشيت الله اكبر الله اكبر الله اكبر <laughs> والله ده احنا متظبطين في كمان هنا بيت بعيد لا مفيش حاجه اكيد فيه ولا ده اكيد في وش يعني اوكي اوكي اوكي اوكي خلينا نشيل الحاجات دي دلوقتي بس ثانيه خلينا نشوف بقيه البيوت بقيه البيوت فيها ايه يا هل ترى او متشكر ثانيه بعد اذنك متشكرين السلام عليكم ايه ده إيه إيه ده ثانيه الميديات ديت اهم حاجه آه chest. قصدي معلش ال البتاع ده سرير يا آه، سرير و chest تاني الله اكبر الله اكبر يا ليوي اوكي اوكي وبوصله كمان الله اكبر ايه ده ايه ده يا عم طيب ااا أه، دوت كده كده مش عايزينه دوت طيب آه ممكن نرمي كام بلوكة نرمي دوت مش عايزه ودوت هنحتاجه الورق دوت فخليه معانا هناخد بداله مش لاقي الصراحة حاجة اخدها بدله صعب صعب صعب صعب صعب خلينا ناخده بدل ده وخلاص اوكي السلام عليكم اوكي خلينا نشوف في حاجات هنا تانية اوكي وكان في ورا حصان اوكي هديت كمان متشكرين يا قرويين. القرويين اوكي شباب زي ما انتم شايفين خلينا نحط السرير هنا بقى وننام على السريع كده اوكي تمام كده صحينا طيب اخلي السرير هنا ولا ايه لا لا هاته هحطه في مكان تاني عشان يبقى مكاننا هنا جنب الكراوين بعد كده عشان كمان ناخد حصان من الموجودين هنا السلام عليكم السلام عليكم كراويين صباح النور صباح الفل صباح ال ماشي ايوه المفروض ان انا جيت من هنا اصلا قطة في قطة اوكي سمونيكا كابتشين طيب يا شباب هنبات في المكان ده هنجم هننام جنب عم كرم هنا شيل الحاجات دي اوكي شيل ده كمان اوكي كده تمام خلينا نحط كده اوكي تمام كده شباب كده حلو جدا عايزين بقى نجيب شويه خشب كده هات الكراتين كده ودي هنا ونعمل لنا الشيست عشان نحط فيه حاجاتنا ونجيب ال chest ده كمان بالمرة نحط فيه حاجاتنا لأن الصراحة مش لاقي مكان أحط فيه حاجتي فهنحط في الشيستين دول نحط واحد هنا نحط واحد هنا تمام ال crafting table بقى هنحطها مش عارف الصراحة هنحطها فين بس اوكي هاتها دلوقتي هاتها يا رخم تمام اوكي هات بقى حاجتي نحطها هنا اهوت كده تمام هات تحط هنا حط هنا حط هنا حط هنا هنا هنا هنا هنا هنا هنا كده كده تمام لحد دلوقتي كويس شباب نحط حاجاتنا كده كلها عشان مش هنحتاج اي حاجه دلوقتي اصلا فخليهم دلوقتي اوكي اوكي اوكي اوكي اوكي آه هات السرير دوت كمان يعني كده تمام تمام اوكي كده كفايه خلينا نعمل دي كده نجيب ده كده ونجيب ده كده وتمام نجيب ونحطه كده اوكي يا شباب خلينا بقى نروح نجيب معانا شويه آه اسمه دوت خشب اوكي تمام تمام تمام تمام عايزين شويه خشب يا شباب عشان نعمل chest ات ونظبط حالنا وكده فا اوكي كده على السريع بس ان شاء الله ده يتكسر بسرعه قوي عشان فيه بس مش كد... مش حلاوته ان هو سريع فدي حلاوة البت... ال... الفاسد الجولد لكن المشكلة ان هو بيتكسر بسرعة دي المشكلة الوحيدة اوكي خلينا نعمل لنا كذا chest كده على السريع تمام تمام بس كده كفايه حط لنا واحد هنا كمان تمام أم... كده كفايه كفايه كده كسر دي كده تمام اوه ماي جاش يا ربي بوست بتاعنا ونشكلها حلو اه شكلها حلو مش وحش مش وطار اوكي تمام حلو حلو اوكي الكرافتنج تيبل بقى هنحطها اه كده ونعمل لنا واحدة كمان نحطها جنبها هنا اهو تمام كده تمام وفل الفل يا عم الكل اوكي حط ده كده لا لا عشان نحط ده كده تمام نجيب هنا نفتح ده نحط كده كده كده كده كده كده كده كده تمام بس كده شباب ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده اتمنى يكون عجبكم متنسوش تدعمونا بال like والاشتراك وبلاش التنبيهات عشان نوصل لكل فيديو معانا في القناه وبس آه like ات بقى عايزين نوصل الفيديو ده لاكتر عدد من ال like ات. عشان اعمل آه، الحلقه التانية من السلسله عشان اعرف هي عجبتكم ولا لا فلو عجبتكم وصلوا الفيديو دوت لي آه نوصل كام like كام like. استنى كده نسأل الفرخة فين الفرخة راحت فين فرخة يا فرخة بقولك يا فرخة نوصل الفيديو ده كام like. خدي بس تعالي يا بت نوصل الفيديو ده كام like. بس ما بتردش عليا ازاي بس خليك خلينا عشان نوصل الفيديوهات ليه 15 like يا شباب وانا عارف ان انتوا قد دود لان جيش كابتن احسن احسن جيش في الكون فبس نشوفكم الفيديو الجاي نشوفكم الفيديو الجاي احلى جيش جيش كابتن وساء ساء سلامات bye bye احلى جيش يبي حبكم يا شباب